heb hout gehaald. Dit keer voor een bedje van Stefanie. Stefanie, je bedje komt eraan. al het hout hebben we gezaagd. We gaan het nu opschuren, zodat het een beetje glad wordt en splintervrij maken. <laughs> Het begint wel aardig te verslijten. Het schuren is klaar. Het beestje doet het nog heel goed. Het is nog oude apparatuur, want man is man. Heb ik ooit een keer van mijn oom gekregen. Pieter, ik maak nog altijd dankbaar gebruik van jou. Jaren geleden. Heel wat jaartjes geleden al, ja. Het schuren is klaar. Nu gaan we de stukken aan elkaar vastverlijmen. Het bouwpakketje is eigenlijk klaar. Nu kunnen we beginnen met het dingen aan elkaar bevestigen zodat het eindelijk een bed begint te lijken. zijn hier de daken vernieuwen. Ik vond het gewoon even leuk om daar een timelapse aan te maken. Maar nu gaan we verder met ons project hout hebben we gezaagd, we hebben het geschuurd. We zijn nu de stukken aan elkaar aan het verlijmen die we nodig hebben. Inmiddels heb ik zelf serre joints, of sergeant, hoe je het ook wil noemen, gemaakt. Ik heb twee klemmetjes gehaald. Bij de ijzerbroer heb ik kokerprofielen gehaald en daar gaten in geboord, zodat ik mijn eigen afstand kan bepalen. Inmiddels we het al gebruikt. Ik heb al een paar panelen in elkaar. Het voeteneind en twee keer de bodem van de lades. En we gaan nu het hoofdeind aan elkaar vastverlijmen. Nu is het natuurlijk wel belangrijk dat we met het aan elkaar verlijmen er goed op letten dat we het om en om leggen. Wat bedoel ik eigenlijk met om en om? Het hout heeft een bepaalde vorm. Hier is het duidelijk te zien. Even in focus. De houtnerven lopen zo om. Nu is het dus de bedoeling dat we de ene plank zo omleggen en de andere plank met de bolling naar boven. Waarom doen we dat? Ik ben natuurlijk weer out of focus. Zo, ben ik weer in focus. Jee. Waarom doen we dat? Anders, als het gaat kromtrekken, gaat het in één richting kromtrekken als we alles dezelfde kant op leggen. Om dat te voorkomen leggen we de planken dus om en om. Nu gaan we verlijmen. Dat heb ik trouwens ook al in een eerder video verteld. Die video zou ik trouwens beneden in een commentaar zou ik een link plaatsen. Ik vertel het ook omdat misschien zijn er veel mensen die denken van ik wil het ook, maar ik weet eigenlijk niet hoe en waarom. Hopelijk steken ze er wat van op. Misschien hebben ze nog wel tips en trucs voor mij. En kunnen we van elkaar leren. Nu verlijmen! Ik weet, je hebt er ook houtjes voor en kwastjes en kammetjes. Met een vinger gaat het eigenlijk net zo goed. Pak een doekje en je veegt het weer af. dan smeer ik natuurlijk uit om het goed te verdelen over het hout, zodat het overal gaat hechten. Maar het zorgt tevens ook voor ja, dat het niet zozeer gaat druppelen als je tegen elkaar perst. Ondertussen dat dat gaat drogen gaan we de bakken maar alvast maken. Even fijn op maat en aan elkaar verlijmen en schroeven. inhammetjes voor de wieletjes. 3 mm steken ze uit, dat blijft de lade van de vloer af. We hebben het overal afgetekend, nu gaan we nog even zagen. alleen nog de handgreep aan de lades en dan kunnen we het aan elkaar verlijmen en vastgroeven. compleet. Nu kunnen we alles aan elkaar verlijmen en van schroeven. Kunnen we gaan bouwen! Joehoe! de wieltjes bevestigen en dan is de eerste bak klaar. Dan hebben we het voeteneind en het hoofdeind hebben we eigenlijk al een beetje in elkaar. We gaan nu even recht afzagen dat alles netjes recht is. En vervolgens gaan we de balken erop plaatsen. uit, stap maar. Dan gaan we naar de volgende. De volgende. Ah, kan je niet draaien. Ja, stop maar. Goed zo. Ja. Ja, goed zo. Ja, zo goed vast. Ja. Goed zo, volgende. Ah, dan kan je draaien. Zit er goed vast? Nee. Dan zijn we maar strakker. Zo strak als je kent. Zo. Ja, zo. Goed zo. Nou, goed gewerkt, jong. Ja. Het eind en het hoofdeind is ook klaar. Alleen nog het... Eh, sterretje nog erin, dan nog geverfd worden. Nu eerst de latjes zagen voor de lattenbodem en dan maken we hem zo goed als af. Zo, laatste onderdeel nog. De latte bodem. <laughs> heeft het toch begeven. Zo, dus strips appeltaart gemaakt. Ja. Oh, dan kom ik de eerste even proeven. Ja? Ja. Nou, dan kom. Oh. Wat een mooie appeltaart, zeg. Dan laat ik maar een stukje proeven. Oh, dankjewel.